හරිදේ හරියටම කියන සියත රාත්‍රී පුවත් විකාශයයි මෙලෙසින් ආරම්භ වන්නේ. මම ලක්ෂ්මන් විජයකුමාර. මුලින්ම අවධානය පුවත් සිරස්තල වෙත. සිසුවයන් දාසේ දෙනෙකු අපයෝජනය කළ ගුරුවරයා පොලිස් දැලේ. අලුතර දාසේ හැවිරිදි දැරියගේ මරණයට අදාළව හෝටලේ හිමිකාර කාන්තාවත් අත් අඩංගුවට. ආසියාවේ සමගියට බාධා වන කිසිදු කාර්යක් සඳහා ශ්‍රී ලංකාව අනුබල දෙන්නේ නැහැ ජනපති කියයි. ණය ප්‍රතිරෝගත කරනවා කිව්වට පැහැදිලි වැඩපිළිවෙලක් නැහැ මහාචාර්ය වසන්ත කියයි. සමගි ජනබලවේගේ එක්ස්ප්‍රස්පල් නැවට එරෙහිව නීති මගට ආයතන කිහිපයකට එන්තරවාසී. අධිකරණ ඇමතිකම ළමෙක්ට දෙන්න අජිත් මාන්නක් පෙරුම කියයි. චාමර ගුණසේකර කියන්නේ මම නෙමෙයි මේ මඩ ප්‍රහාරයට එරෙහිව අධිකරණයට ගිය බව මංජු කියයි. දින දහයට ඩෙංගුරෝගීන් දෙදහස් නවසියදා හතක් ඩෙංගුරෝගේ වැළඳුණු කුඩා දරුවන් හතලිස් දෙනෙක් ළමාරෝහලේ. ගම්පහ අදී අවදානම් ත්‍රිකුඩා මලේ හා මඩකලපුුවෙන් රෝගීන් වාර්තාවීම ඉහලට ඩෙංගු මරණ දහටක්. දින දෙකකට වඩා උනතිබ්බොත් වහාම රෝහල් ගතවෙන්න. ඩෙංගු මරණවලට හේතුව ප්‍රමාද වී රෝහල් ගතවීම ප්‍රජා වෛද්‍ය විශේෂඥ පන්නිල හෙට්ටි කියයි. විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන් තුන්සීයක් වසර අවසාන විශ්‍රාමයයි. විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන්ගේ හිඟයක් ඇතිවීමේ අවධානමක් ජියම්මෝය කියයි. දිස්ත්‍රික්ක හයකට නායම් අනතුරැඟවීම් නිකුත් කෙරේ. මුලින්ම දේශය පුවත්. කළුතර ප්‍රදේශයේ සිසුයන් දහසේ දෙනෙකු පමණ අපයෝජනය කළ බවට චෝදනා එල්ල වන උපකාරක පන්ති ගුරුවරයාව අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. අදාළ සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් මේ වන විට පැමිණිලි තුනක් පමණ ලැබී ඇති බවයි පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරී නීතිඥ නිහල් තල්දුව ප්‍රකාශ කළේ. පසුගියදා 16 හැවිරිදි දැරියක් කළුතර හෝටලයකින් පැන මිය යාමේ සිද්ධියට අදාළව එම හෝටලේ හිමිකාර කාන්තාවද අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. කළුතර ප්‍රදේශයේ සිසුයන් 16 දෙනෙකු පමණ අපයෝජනය කළ බවට චෝදනා එල්ලවන පුද්ගලික උපකාරක පන්ති ගුරුවරයා පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. ඒ අද පෙරවරුවේදී අදාළ සැකකරු ප්‍රකාශයක් ලබාදීම සඳහා කළුතර කොට්ටාස ළමා හා කාන්තා අපයෝජන නිවාරණ කාර්යංශය වෙත පැමිණි අවස්ථාවේදී එලෙස අත්තරංගුටගත් බවයි පොලිසිය ප්‍රකාශ කළේ. ගණිත විෂය සඳහා උපකාරක පන්ති පවත්වන තිස් හැවරදි අදාළ සැකකාර ගුරුවරයා දැරියන්ට ලිංගික අතවර සිදුකරන අතරතුර වීඩියෝ පටිගත කිරීම් දාසයක් සම්බන්ධයෙන් අනාවරණය වී ඇති අතර ඒවා නිරීක්ෂණය කරමින් ඉදිරි විමර්ශන සිදු කරන බවයි පොලිසිය වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ. අදාළ දර්ශන සැකකාර ගුරුවරයාගේ ලැප්ටොප් පරිගණකයේ ගබඩා කර තිබියදී ඔහුගේ බිරිඳ දැක එම දැරියන්ගේ දෙමාපියන්ව ඒ සම්බන්ධයෙන් දැනුවත් කර ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ. ඉන් අනතුරුව මේ පිළිබඳව පැමිණිලි කිරීම ආරම්භ වී තිබෙනවා. අත්තරංගුටගත් සැකකාර ගුරුවරයා කුඩා කණ්ඩායම් වශයෙන් වෙනත් ස්ථානවල පන්ති පවත්වා ඇද්ද එහි දැරියන් අපයෝජනයට ලක්කර ඇද්ද යන්න සම්පන්තයෙන් විමර්ශන ක්‍රියාත්මකයි. අගතියටපත් දැරියන් මෙන්ම දෙමාපියන්ට මේ පිළිබඳව පැමිණිලි කිරීමේදී මැලිකමක් නිරීක්ෂණය වන අතර එවැනි දැරියන් වේ නම් ළම හා කාන්තා අපයෝජන නිවාර්ණ කාර්යංශය වෙත පැමිණිලි කරන ලෙසයි පොලිසිය ඉල්ලා සිටින්නේ. ඔහු සැඟවිලා හිටියේ ඔහු සිටින ප්‍රදේශ සැකසහිත ප්‍රදේශ සොයා ඔහුගේ නිවෙස් වලට ඒ සැකසහිත ප්‍රදේශ වලට ගියා ක්‍රියාත්මක වුණා නිලධාරීන් කණ්ඩායම් කීපයක් ඔහු අත්අඩංගුවට ගන්න. අද උදෑසන ඔහු කළුතර දකුණු මුලස්ථාන පොලිසියට පැමිණිලා බාරවීම සඳහා ඔහු පැමිණියා. ඒ අවස්ථාවේ පොලිස් නිලධාරීන් විසින් ඔහු අත්අඩංගුවට ගත්තා. මේ වන විට ඔහු අත්අඩංගුවේ තමයි පසුවන්නේ. පැමිණිලි තුනක් ලැබිලා තිබෙනවා මේ දරුවන්ට ලිංගික අතවර කිරීම සම්බන්ධව. මේ අතර පසුගියදා 16 හැවිරිදි දැරියක් තෙවන මහලෙන් ඇද වැටි මිය යාමේ සිදුවීමට අදාළව කළුතර ප්‍රදේශයේ පිහිටි හෝටලේ හිමිකරුගේ බිරිඳව පොලිසිය අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. ඒ මියගිය දැරියට නවාතැන් ලබා දීමට පෙර නිසි ක්‍රමවේදයක් අනුගමනය කර හඳුනා ගැනීමේ තොරතුරු ඇතුළු තොරතුරු පරීක්ෂා නොකිරීම හේතුවෙන් එලෙස අත්තනම් කොටගෙන ඇත්තේ කළුතුර කටුකුරුන්ද ප්‍රදේශය පදිංචි හතලිස් අට හැවරදි කාන්තාවක බවයි පොලිසිය සඳහන් කළේ. ඒ හෝටලේ හිමිකාර කාන්තාවත් අඩංගොට ගත්තා. ශේෂයෙන්ම පසුව කරලද විමර්ශනවලදී නිරීක්ෂණ වුණා මේ සේවය කරන පුද්ගලයන් නිසි පරීක්ෂා කිරීමකින් තොරව තමයි මේ පිරිස ඇතුල් කරගෙන තියෙන්නේ. මොකද ඔවුන්ගේ හැඳුනුම්පත් පවා නිසියාකාරව පරීක්ෂා කර ගැනීමක් ඊට අදාළ ලේඛන පවත්වා ගැනීමක් සිදු කරලා නැති බව නිරීක්ෂණය වුණා. ඒ නිසා මේ කාන්තාව අත්අඩංගුවට ගත්තා. ආසියාවේ සමගියට බාධා වන කිසිදු කාර්යයක් සඳහා ශ්‍රී ලංකාව අනුබල ලබා දෙන්නේ නැති බව ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ පවසනවා. ඉදිරි අවුරුදු 20 තුලදී ශ්‍රී ලංකාව ශක්තිමත් ආර්ථිකයක් ඇති රටක් ලෙස ඉදිරියට ගෙන යතු බවයි ජනාධිපතිවරයා පෙන්වා දෙන්නේ. ඔහු ඒ බව පැවසුවේ කොළඹ පැවති උත්සවයකට එක්වෙමිනුයි. නොබැඳි ප්‍රතිපත්තිය පංචශීලය සහ ආසියානු ප්‍රතිපත්තිය ප්‍රයෝජනයට ගනිමින් ශ්‍රී ලංකාව ඉදිරියට ගෙනයා හැකි. එම පොදු කරුණු අදටත් වලංගු වනවා. මෙම බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණ ශාලාව ආසියාවේ සමගිය සම්බන්ධයෙන් පෙන්වා දිය හැකි හොඳම උදාහරණේ බව කිව යුතුයි. මෙය අපට ලැබුණේ ත්‍යාගයක් ලෙසයි. ආසියාවේ පවතින සමගිය අප මෙලෙසින්ම ඉදිරියටත් පවත්වාගෙන යා යුතු බවත් මම කියන්න කැමතියි. ලෝක බලාර්ගලයේදී අසමගියට පත් කළ නොහැකි වී ඇත්තේ ඉන්දියානු සාගරයේ රටවල් පමණක් බවත් මෙහිදී සිහිපත් කළ යුතුයි. ලෝක බලවතුන් වීමේ අභිලාෂයෙන් ඇතැම් කණ්ඩායම් පැසිෆික් සාගරයේ රටවල් අතර සමගිය යටපත් කරමින් යුදමය තත්වයකට ඇද දමා තිබෙනවා. ඒ ඉන්දියානු සාගරයට පැමිණීම වැළැක්වීමට අප එක්ව කටයුතු කළ යුතුයි. එමෙන්ම ආසියාවේ සමගිය බිඳ හෙලීමට කිසිදු අයුරකින් ශ්‍රී ලංකාව අනුබල ලබා නොදෙන බවද මම අවධාරණය කරනවා. ශ්‍රී ලංකාවේ හමුදාව අප්‍රිකානු කලාපේ සහ වෙනත් රටවල රාජකාරී යොදවා තිබෙනවා. එම රටවල ආරක්ෂාව තහවුරු කර ගැනීමට මෙන්ම මුහුදු මංකොල්ලකරුවන්ගෙන් එම රටවල් මුදවා ගැනීමට අපේ හමුදාව පුළුල් දායකත්වයක් සපයනවා. මේ අතර කාලීන සංවර්ධන අවශ්‍යතාවයන්ට ගැලපෙන පරිදි මෙරට ඉඩම් සම්බන්ධයෙන් පවතින අනපනත් සංශෝධනය කරන ලෙස ජනාධිපතිවරයා අදාළ නිලධාරීන්ට උපදෙස් ලබා දී තිබෙනවා. එම කාර්ය කඩනමින් සිදු කර ගැනීම සඳහා සුදුසු කමිටුවක් පත් කර ගන්නා කරන ලෙසයි ජනාධිපතිවරයා දැනුම් දී ඇත්තේ. ඉඩම් කළමනාකරන ආයතනයන්හි අනපනත්වල ප්‍රතිපාදන සංශෝධනය කිරීම සහ නව රෙගුලාසි ඇතුළත් කිරීම පිළිබඳව ඉඩම් අමාත්‍යංශය ඇතුළු අදාළ ආයතනවල නිලධාරීන් සමග පැවති සාකච්ඡාවකදී ජනාධිපතිවරයා මෙම උපදෙස් ලබා දී ඇත්තේ. ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම හා වන්දිය ගෙවන්ට අලුත් නීතියක් ගේන්න. කතා කරලා කමිටි එකක් දාගමු. නීති ටික ඔක්කොම හදලා ක්‍රියාත්මක කරලා. අපි දැන් ඉඩම් අත්පත් කරගෙන තියෙනවනේ. ගෙව්වේ නැතිව මොනවද? ඒ ලයිස්තුව දෙන්න. ඕනෑව ටික තියාගන්න අනික්ව මිනිස්සුට ආපහු දෙන්න. ඊළඟට අපි අත්පත් කරගෙන ඒ කාරණ්‍ය සඳහා යොදෙව්වේ නැතිව තියෙනවද? ඒ ටිකත් අරගන්න. ඔය ඔක්කොම ආපහු මිනිස්සුට දෙන්න. අනික අනාගතේ ඉඩම් අත්පත් කරගන්න කිව්වහම අපිට ක්‍රයිටීරියක් දෙන්න. ඒ ඒ අමාත්‍යංශයේම ඉස්සෙල්ලා මුදල් දෙන්න ඕන. මුදල් දෙන්න බැරි නම් බෑ අපි. අනුමත කරලා කියන්න. ඒකම කැබිනට් පොලිසියක් කරන්න පුළුවන් අපිට ඒ ටික දෙනවා. ඉඩම් තියෙන එක අපි හරියට ප්‍රයෝජනය ගන්න උපරිම ප්‍රයෝජනේ ගන්න ඕනේ. නිකන් ඉඩම් මේවා කළා අද රට වැටිලා තියෙන්නේ. ඉතින් විගහට දිනු කරනවා නේ කෘෂිකර්මයේ අපිට යොදවා ගන්න පුළුවන් එක. අපේ ගෙවල් වලට ඇවිල්ලා ඉඩම් එහෙම මැනපුවාට ඩිග්‍රී තිබුණ නැහැ. කවුද ඩිග්‍රිය එක දැම්මේ? අපි මිනිට් එක වෙනස් කරමු. කළා මේකට අනුව ඒ ලෙවල් අරගත්තේ ක්වොලිෆිකේෂන් එකකුත් ගන්න දාන්න. ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ නියෝජිතයින් පිරිසක් අද දිවයිනට පැමිණියා. ඒ මෙම වසර අවසානයේ සිදු කිරීමට නියමිත මූල්‍ය අරමුදලේ පළමු සමාලෝචනයට සමගාමීවයි. ජාත්‍යන්තර මුල්‍ය අරමුදලේ නියෝජිත පිරිසක් අද දිවයිනට පැමිණ තිබෙනවා. මෙම වසර අවසානයේදී සිදුකිරීමට නියමිත මුල්‍ය අරමුදලේ පළමු සමාලෝචනයට සමගාමීව මෙම සංචාරය සිදුකරන පවයි ජාත්‍යන්තර මුල්‍ය අරමුදල පවසන්නේ. ජාත්‍යන්තර මුල්‍ය අරමුදලේ පැසිෆික් දෙපාර්තමේන්තු අධ්‍යක්ෂ ක්‍රිෂ්ණ ශ්‍රී නිවාසන් ඇතුළු නියෝජිත පිරිසක් මෙම සංචාරය සඳහා සහභාගී වීමට නියමිතයි. එම නියෝජිත පිරිස එළඹෙන 23 වෙනිදා දක්වා දිවයිනේ රැඳී සිටීමට නියමිත බවයි වාර්තා වන්නේ. ඒ අනුව අද අදාළ නියෝජිත පිරිස හා ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ අතර විශේෂ හමුවක් අද පැවැත්වුන පපයි වාර්තා වන්නේ. මේ අතර දේශීය ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කරණය කිරීම පිළිබඳව අද පාර්ලිමේන්තුවේදී මෙලෙස අදහස් පළ වුණා. දේශීය ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කරණය නොකරන බවට බලධාරීන් පෙර ප්‍රකාශ කළත් මැයි මස අවසන් වන විට ඒ සඳහා අදාළ විස්තීර්ණ සැලසුම් සකස් කරන බව වර්තමානයේදී රජය ප්‍රකාශ කරනු ලබන. රජය දැනටමත් එම ස්ථාවරයේම පසුවන්නේද. මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍යකරු ශාන්සිය මිසක මැතිතුමා විසින් හෙට දිනේ පිළිතුරු ලබා දෙන්න කටයුතු කරන බව දන්නවා සිටියා. මෙතන බන්දුල ගුණවර්ධන ඇමතුමත් ඉන්නවා. එකක් දේශීය ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම ලොකු ගැටලුවක්. පැයි ඒකට ගියේ කියලා අපි දැනගත යුතුයි. ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ නාමයෙන් දැන් ඔබතුමන්ලා සමහර රාජ්‍ය ආයතන වසා දමනවා. මගනැගුම ආයතනයේ විශාල පිරිසකට වන්දි ගෙවලා බලෙන් ගෙදර යවන්නට ඔබතුමන්ලා සැලසුම් කරනවා. එක පැත්තකින් ඒ අහිංසක ළමයි එළියට දාද්දී අනිත් පැත්තෙන් ඔබතුමා දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවට ළමයි බඳව ගන්න. සම්පූර්ණ සත්‍යයක් රජයේ සේවයට බඳෝගන තිබුණ බෞකාර්ය බලකායේ තුන්දා ස්තිර රැකියාව සඳහා දුම්රියට ගැනීම ඉතරයි කරලා තියෙන්නේ අලුතෙන් බඳව ගැනීමක් කරලා නෑ. අපි ස්වේච්චාවෙන් විශ්‍රාම යමීමේ ක්‍රම ක්‍රියාත්මක් කරනවා. කැමැති අයට ඉතරයි යන්න පුළුවන් බලාත්කාරයක් නෑ. කැමැති අය එහෙම 600 ගණක් ගිහිල්ලා තියෙනවා. දේශීය ණයතුගේ කළමනාකරණය කරගන්න බැරි මට්ටමකට ශ්‍රී ලංකාව උපත්ව ඇතැයි මහාචාර්ය වසන්ත අතුකෝරල පවසනවා. ඕනෑම ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමක අවධානමක් ඇති බවයි අප කළ විමසුමකට පිළිතුරු ලෙස ඔහු ප්‍රකාශ කළේ. සාමාන්‍යයෙන් රටක් විසින් ණය ලබාගෙන ඒ ණය අරමුදල් ක්‍රමක්‍රමයෙන් එකතු වුණාට පස්සේ එය ගෙවීමට නොහැකි තත්ත්වයක් උදා වෙන අවස්ථාවලදී ඒ ණය නැවත සකස් කර ගැනීම සඳහා අනුගමනය කරනු ලබන ක්‍රියාවලිය තමයි අපි ණය ප්‍රතිසංස්කරණය කියන එකෙන් සරලව අදහස් කරනු ලබන්නේ. දැන් මෙතනදී ලංකාව කාලයක් තිස්සේ ණය ලබාගෙන ඒ ණය ප්‍රමාණය ක්‍රමක්‍රමයෙන් වැඩි වුණාට පස්සේ අපිට ඒ ණයාර මුදල කළමනාකරණය කර ගැනීමට බැරි තත්ත්වයක් දක්වා ගමන් කරා. ඉතින් එතකොට ණය කළමනාකරණය කිරීමට නොහැකි තත්ත්වයක් දක්වා ගමන් කරාට පස්සේ අපිට සිද්ධ වෙනවා ඒ ණය යම් ආකාරයකට ප්‍රතිව්‍යුහගත කරන එකට ලක් කරලා නැත්නම් ප්‍රතිසන්නිදානය කරලා ණය දරණීය තත්ත්වයකට පරිවර්තනය කරගන්නට. එහෙමත් නැත්නම් ණය කළමනාකරණය කර ගැනීමට හැකිවන තත්ත්වයක් දක්වා ගමන් කිරීමට. ඒක තමයි අපි ණය ප්‍රතිසන්විධානය කිරීම නැත්නම් ප්‍රතිවිවගත කිරීම කියන එකෙන් සරලව අදහස් කරනු ලබන්නේ. ඇත්තටම විදේශීය ණය ප්‍රතිවිවගත කරණයකට කලින් දේශීය ණය ප්‍රතිවිවගත කරණය කිරීමක් අනිවාර්යයෙන් සිදු කළ යුතුයි කියලා දෙයක් නැහැ. 2022 පමණක් අපේ රටේ දේශීය වෙළඳපලෙන් රජය ණය අරගෙන තියෙනවා රුපියල් බිලියන 3200කට ආසන්න ප්‍රමාණයක්. ඒකෙන් අදහස් කරන්නේ සමස්ත දේශීය ණය 126කින් පමණ වැඩිවීමක් සිද්ධ වුණා 2022 වර්ෂයේ. දේශීය ණයතොගේ කළමනාකරණය කර ගැනීමට නොහැකි මට්ටමක තමයි රජය සිටින්නේ. ඕඩෑම ණයක් ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම නැත්නම් ප්‍රතිසංවිධානය කිරීම තුල අවදානමක් තියෙනවා. පුද්ගලයන්ගේ පාරිභෝජනය ආයෝජනය ඉතුරුම් ඔය වගේ සාර්ව ආර්ථික විචල්යන් වලට මේක යම් ආකාරයකට බලපාන්නට පුළුවන්. මෙතනදී ඇත්තටම අවදානමක් නැති ණය ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණයක් පිළිබඳව අපිට සාකච්ඡා කරන්නට අමාරුයි. ඕනෑම ක්‍රමවේදයක අවදානමක් පවතිනවා. හැබැයි වැදගත් වෙන්නේ අඩුම අවදානම් සහිත අඩුම බලපෑමක් සහිත සහිත ණය ප්‍රතිව්‍යුහ ගත කිරීමේ ක්‍රමවේදයකට අපි ගමන් කිරීම. ඉතින් ආර්ථික විද්‍යාත්මකව පිරිවැය වාසි විග්‍රහයක් කරලා අපිට බලන්නට පුළුවන් ඇත්තටම මේ කියන ක්‍රමවේදයන් අතරින් රටට සමාජයට රටේ මූල්‍ය පද්ධතියට අවම බලපෑමක් වන අඩුම අවදානම් සහිත ක්‍රමවේදය මොකක්ද කියලා. කතානායකවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අද පෙරවරුවේ පාර්ලිමේන්තුව රැස් වුණා. එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් නෞකාවෙන් සිදු වූ හානි සහ එහි ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග සම්බන්ධයෙන් මෙහිදී වාද විවාද ඇති වුණා. විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස පැවසුවේ මෙම පරිසර හානිය මුල් කරගනිමින් සමගි ජනබලවේගයේද නීතිමය ක්‍රියාමාර්ගවලට අවතීර්ණ වී ඇති බවයි. සමගි ජන බලවේගේ අපි මූලික එන්ත්‍රවාසිය යොමු කරලා තිබෙනවා EUSRO Private Limited, C Consortium Private Limited, Express Feeders Limited, C Consortium Lanka Limited, London Steamship Owners Mutual Insurance Association Limited, GAC Shipping Limited, 3S Capital Company Limited යන ආයතනවලට විරුද්ධව හැන්සාත් ගත කරනවා සභාගත කරනවා මේ අවස්ථාවේ. මම දුන්නලු විජේදාස රාජපක්ෂ ඇමතුමාට විස්තරයක්. ඔව් මම දුන්නා. මේ විස්තරය දීලා මම කිව්වා මේක එංගලන්තේ බැංකුවක නෙමෙයි. එංගලන්ත ප්‍රාන්තයේ පදිංචි වෙච්ච කෙනෙක් බටහිර ඉන්දියාවේ කොදෙව් දූපත වූ බාමාස් දූපතේ තියෙන බැංකුවට දැම්මේ කියලා කිව්වේ. නමුත් මෙතුමා ඒක අරගෙන ගිහිල්ලා වැඩ කරලා නැහැ. මොනර වගේ පිල්විදලා නැටුව මාධ්‍ය ඉස්සරහා. මෙතුමාගේ මොනර නැටුම් බැලුවේ නැහැ ජනතාව. අර මොනරගේ පස්ස පැත්ත දකින්න වගේ බැලුවේ ඒක. ඇත්ත හෙලි වෙනකොට මාවල්ලන්ට පටන් ගත්තා. අධිකරණ ඇමතිකම ළමයෙකුට දෙන්න ඕනේ. මට ලැබුණු තොරතුර මගේ යටතේ තිබෙන දෙපාර්තමේන්තුව නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව ඒගොල්ල අල්ලස් ගත්තයි කියලා මට තොරතුරු බැංකු ගිණුමක් එක්ක දෙන්නේ මේ පාර්ලිමේන්තුවේ ආංශික කාරක සභාවේ වගකීම දරන සභාපති ඒ සභාපති මේ නැව් රක්ෂණ සමාගමේ ඒජන්තවරයෙක්ද කියන කාරණය පිළිබඳව බරපතල සැකයක් තියෙනවා. අපි නඩු පවරන්නට කලින් නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ නීති නිලධාරීන් ඒ උදවිය කාරක සභාවට ගෙනල්ලා නැව් සමාගම සහ රක්ෂණ සමාගමේ අයිතිවාසිකම් බලන නීතිඥවරු 6 දෙනෙක්ගේ කණ්ඩායමකුත් ගෙනල්ලා තියාගෙන නීතිපතිවරයාගෙන් ප්‍රශ්න කරනවා නඩු දාන්නේ කොහෙද? ඇයි එහෙ දාන්නේ? ඉංගලන්ත මුදලින් පවුම් මිලියන 19ක් තමයි මේ නැවේ වටිනාකම වටිනාකම වන්දයක් හැටියට දෙන්න බාන දෙන්න පුළුවන් උපරිම ගාන මිලියන දහනමයක් කියලා. එක්ස්පාටි අවට එකක් ගන්න කොහොමද. ඒක තමයි පලවෙනියම විසඳ ගන්න ඕන කාරණාව. එකඟතාවයක් තිබුණනේ අඩුවට අවශ්‍ය වෙන දේවල් කියන්න එපා කියලා. අඩුවට අවශ්‍ය වෙන දේවල් නෙවෙයි කියන්නේ. ඇයි මොකද අවශ්‍ය? ඔය කිව්වේ අරක උණුත් හම්බෙන්නේ නැහැ මේක උණුත් හම්බෙනවා කිය කිය. ඉතින් මේ මේක කතා කරන්න මෝනා කාරණාව මේ කොතනද කතා කරන්නේ? හෙට මේ නඩුව දින්නත් බ්‍රිතාන්‍ය අධිකරණයක් දීලා තිනවා කියලා පවුම් මිලියන 19 ගෙවන්න පුළුවන් කියලා ඒක කියන එක කොහොමද නඩුවට බලපාන්නේ? දැන් මේක පූර්වාපේක්ෂණය කරන්න පුළුවන් සාධකයන්නේ සිංගප්පූරුව ඒක අස්සම් කරලා තියෙනවා. ඒක බහුපාර්ශ්වික සම්මුතිය. ඒ සම්මුතිය තිබෙන නිසා මේ නඩුව සිංගප්පූරුවේ ඉදිරිපත් කිරීම ශ්‍රී ලංකාවට ලොකු අගතියක් අවශ්‍යයි. අපි මෙහි ඉඳලා නඩු දෙපට වැඩක් නැහැ. අඩු ගානේ සමන්සාව කරනකොට එයා එන්නේ නැත්තම්. ඒක නිසා තමයි එක පැත්තකින් සිංගප්පූරුව තෝරාගෙන තියෙන්නේ. සත්‍ය ක්‍රියාමාර්ග සේරම අරගෙන මේ නාව මෙහි ගෙනාව නම් මම හිතනවා අඩු ගන්න නැවේ යකඩ ටිකවත් බඳන්න මේ ඉස්සරහදී යකඩ වටිනාකමවත් අපිට හම්බෙයිද කියලා. ඔබතුමා ඒ ආකාරයට කතා කරන කරන එක අපේ මේ නඩුවට එච්චර හොඳ තත්ත්වයක් නෙමෙයි. එහිද වගේ කතා කරන්න එපා. අපිට තිබෙන කුකුස තව තවත් එතුමා තහවුරු කරපු එක තමයි එතුමගේ කතාවේ පදනම වුනේ. අධිකරණ අමාත්‍යවර නිශ්චිත ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කරා ඩොලර් මිලියන 250ක ගනුදෙනුවක් නෞකාවේ වන්දි මුදල් හරහා සිදු වී තිබෙන බව. හොරාට කලින් කෙහෙල් කර වැටපැන්නත් දන්නෙත් නෑ. යමක් සිදු වී ඇත. ඒ සිදුවීමට සම්බන්ධය මේ සභාගර්භයේද ඇත. ද වන්දිය පිළිබඳ පසකින් තමන් තව පාරිසරික පනත් ගණනාවක් උල්ලංඝනය කරලා තිබෙනවා. ඒ කිසිවකට විරුද්ධව නඩු පවරන්න තමුනාසලා කටයුතු කරන්නේ නෑ. අන්තිම අන්තිමට අපි හිර කරන මොකද? එතුමා පාර්ලිමේන්ත නැගිට යනවා දේශප්‍රේමියා නිසා. අපි පාර්ලිමේන්ත කතා කරනවා දේශද්‍රෝහීන් නිසා. එන්න මේ කිව්වේ. ඉතිහාසේ නම් හැම තක්කඩියම හැංගුණේ දේශප්‍රේමීත්වකන ලේබල් ඇතුළේ. සෙක්ටෝරියල් ඕසයිට් කමිටුවේ හරහා ඉදිරිපත් වුණු කාරණා දිහා බැලුවාම මේකේ අනිවාර්යයෙන්ම මේ නඩුව නියමාකාරයෙන් පවත්වා ගන්න නොයෑම සඳහා විශාල වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක කළා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම මේ සම්බන්ධයෙන් නිසි ආකාරයෙන් හොයලා බලලා රජයේ ලොකු වගකීමක් තියෙනවා. අසාධාරණයට සාධාරණ ඉස්ස කරගන්න වැඩපිළිවෙලට අපි යන්න ඕනි. මෙතෙක්කල් ලංකාවේ නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවට මේ වගේ අත්දැකීමක් තිබුණේ නැහැ. ඉතින් අධිකරණ ඇමතිතුමාටත් නීතිපතිතුමාටත් ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ රටට ලැබිය යුතු වන්දිය ලබා ගන්න එතුමන්ලා දන්න පමණින් මේ රාජකාරී ඉටු කිරීම පිළිබඳව මේ නඩුව සඳහා වියදම් කරන්න අවශ්‍ය ඩොලර් මිලියන 4.5 ශ්‍රී ලංකා මුදලින් කෝටි 135ක් මේක ණයක් වශයෙන් ගන්න යනවා මේ නඩුව කියන්නේ. එතකොට මේ ණය වන්දි මුදල ගන්න තව ණයකුත් තරම් තවත් ණය වෙලා තමයි මේ වන්දි මුදල ගන්න වෙන්නේ. ඒ මන්දි මුදල හම්බුනේ නැත්තම් ඒත් හම්බෙන්න යන්නේ ඩොලර් මිලියන 25ක් ඒ කියන්නේ කෝටි 800ක් පමණ. කෝටි 800ක් ගන්න කෝටි 150ක් වියදම් කරන තත්ත්වයක් වෙලා තියෙනවා. එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් නෞකාවේ වන්දි මුදලේ නම සඳහන් චාමර ගුණසේකර තමන් නොවන බව ගෝලීය ශ්‍රී ලාංකික කොංග්‍රසයේ නායක මංජු නිශ්ශංක පවසනවා. තමාට එල්ල කර ඇති මඩ ප්‍රචාරවලට එරෙහිව නීතිමය පියවර ගෙන ඇති බවයි ඔහු ප්‍රකාශ කළේ. මේ විජේදාස රාජපක්ෂගේ ප්‍රකාශය ගිහිල්ලා පෑවිසි අතරක් යන්න කලින් ආටිකල්ලයක් යනවා මේ චාමර ගුණසේකර කියන්නේ මංජු නිශ්ශංක කියලා මගේ නම සඳහන් කරලා. කිසිම ආකාරයක කිසිම සම්බන්ධයක් නමකවත් සම්බන්ධයක් නැති මාව එතනට ගාවලා ඉතාමත්ම පහත් අර දේශපාලන මඩ ව්‍යාපාරයක් පටන් ගන්නවා යම්කිසි පිරිසක් විසින්. මේ වෙබ් අඩවියේ අයිතිකරු එහෙම නැත්නම් ප්‍රධාන කතෘ අපි දන්න විදිහට අපිට තොරතුරු තියෙන විදිහට ජීවත් වෙන එංගලන්තයේ එක්සත් රාජධානියේ. ඒකින්ද තමයි අපිට සිද්ධ වුණේ එක්සත් රාජධානියට ගිහිල්ලා මේ පිළිබඳ ඉතාමත්ම ඉක්මනින් ඒ නඩු කටයුතු ආරම්භ කරන්නට. අපිට පුළුවන් මට්ටමින් අපි දේවල් කරලා තිනවා. අපි මම හිතන්නේ මේ වෙනකොට පෙටිෂන් එකකුත් අපි ආරම්භ කරලා තියෙනවා www.change.org/investigate චාමර ගුණසේකර කියලා. මට මතකට ලින්ක් එක මේ වෙනකොට ඒකට අත්සන් 4000ක් පමණ එකතු වෙලා තිනවා. අපි කියලා තියෙනවා ඒක අපි යොමු කරලා තියෙන්නේ එක්සත් රාජධානියේ National Crime Agency එකට. පුරවැසිය විදිහට කරුණා කරලා ගිහලා ඒකට ඔබගේ අත්සන යොමු කරන්න. ඒ පෙත්සමට අත්සන ඔයාගේ එකතු කරලා අපිට අත්සන් 5000කට හෝ අධික ප්‍රමාණයක් දුන්නොත් මේක තාමත්ම හොඳ තැනකට අපිට අරන් යන්නට පුළුවන් වෙනවා. මගේ නමේ කිසිම තැනක ඔය චාමර ගුණසේකර කියන කෑල්ලක්වත් තිබුණේ නැහැ. මේ මගේ බර්ත් සර්ටිෆිකට් ඒකත් සැකයක් තියෙනවා නම් ඒකත් ඒ සැකයත් තහවුරු කරගන්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා. මම හිතනවා සිද්ධිය වෙනකොට ඒක බාරව හිටපු අමාත්‍යවරයා නාලක ගොඩේවා මහත්මයා මහත්මයනි. එතකොට නාලක ගුඩේව මහත්මයාගේ අමාත්‍යංශයේ උපදේශකවරයෙක් වශයෙන් මම වැඩ කරන්නේ සහ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියේ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයේ හිටියා. ඒක තමයි මම හිතන්නේ අර සම්බන්ධය ගැළපීම හදන්නේ. ගත වූ දින 10 තුල ඩෙන්ගු රෝගීන් 2917 දෙනෙකු වාර්තා වී ඇති බව ජාතික ඩෙන්ගු මර්ධන ඒකකය පවසනවා. මේ වන විට ඩෙන්ගු රෝගීන් වැඩි වශයෙන් වාර්තා වී ඇත්තේ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙන්. මේ අතර ඩෙංගු වෛරසය ආසාදනය වූ කුඩා දරුවන් 40 දෙනෙකු කොළඹ රිජ්ජය ආර්යා ළමා රෝහලේ ප්‍රතිකාර ලබන බවයි ළමා රෝග විශේෂඥ වෛද්‍ය දීපාල් පෙරේරා ප්‍රකාශ කළේ. ඩෙංගු 3 වෛරසයේ ක්‍රමික ව්‍යාප්තිය හමුවේ රෝගීන් සංඛ්‍යාවද දිනෙන් දින ඉහළ යමින් තිබෙනවා. මේ වසරේ ගත වූ මාස කිහිපය තුළ පමණක් ඩෙංගු රෝගින් තිස් දෙදහස් හයිසේ විසි පස් දෙනෙකු වාර්තා වී ඇති බවයි ජාතික ඩෙංගු මර්ධන ඒකකය සඳහන් කළේ. ගත වූ දින දහයට වාර්තා වී ඇති ඩෙංගු රෝගින් සංඛ්‍යාව දෙදහස් නවසිය දාහතක්. මෙවන් විට ඩෙංගු අධි අවධානමක් පවතින්නේ බස්නාහිර පලාතේ කොළඹ හා ගම්පහ දිස්ත්‍රික්ක ආශ්‍රිතවයි. ගම්පා දිස්ත්‍රික්කෙන් ඩෙංගුරෝගින් හත්දහස් තුන්සේ විසි අටක් හා කොළඹ දිස්ත්‍රික්කෙන් ඩෙංගුරෝගින් හයදහස් අටසිය හතර දෙනෙකු වාර්තා වී තිබෙනවා. බස්නාහිර විවිධ පලාතට අමතරව ත්‍රීකුණාමලය හා මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කවලද ඩෙංගුරෝගීන් වැඩි වශයෙන් වාර්තා වී ඇති බවයි සෞඛ්‍යංශ ප්‍රකාශ කළේ. ත්‍රීකුණාමලයෙන් ඩෙංගුරෝගීන් එක්දහස් තුන්සිය විසි පස් දෙනෙකු වාර්තා වී ඇති අතර මඩකලපුවෙන් වාර්තා වී ඇති ඩෙංගුරෝගීන් සංඛ්‍යාව එක්දහස් හාරසිය දාහතරක්. සමස්ත ඩෙංගුරෝගීන් අතරින් සිට විසි පහක් පාසල් සිසුන් වනවා. මේ වසරේ ඩෙංගු ආශ්‍රිත මරණ දහ අටක්ද වාර්තා වී තිබෙනවා. ඔබට දින දෙකකට වඩා උණ පවතිනම් වහාම සෞඛ්‍ය උපදෙස් ලබා ගැනීම අත්‍යවශ්‍යයි. බොහෝට හරියට අපි දන්නවා මේ දවස්වල අර උණ කියලා කිව්වහම ගොඩක් අය ඉතින් අත්වෙදකම් කර කර ඉන්නවා. ඉතින් ඒක සුදුසු නෑ. ඒ වගේම සමහර අය උණ සමනය කිරීම සඳහා තමන්ම වේදනානාශක ඖෂධ මිලදී අරගෙන පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් ඒක හොඳ තත්ත්වයක් නෙමෙයි. මොකද අර රුධිරය වහනේ වෙලා කම්පන තත්ත්වයට යෑමේ අවදානම වැඩි කරන ඒ වගේ ක්‍රියාමාර්ග වලින් ජනතාවගෙන් ඉල්ලන්නේ දින දෙකකට වඩා උණ තියෙනවා නම් වෛද්‍ය උපදෙස් ලබා ගන්න. ඒ වගේම ගර්භණී මව්වරුන් වෙනත් වයෝවෘද්ධ සහ වෙනත් රෝගාබාධ තියෙන කට්ටිය කුඩා දරුවන් වගේ අය උණ තත්ත්වයක් ඇතුණු තින් එදිනම වෛද්‍ය උපදෙස් ලබා ගන්න මරණ විශ්ලේෂණය කරම අපිට පිනේ ගිහිලා තියෙනවා බොහෝ වෙලාවට මේ රෝහල් වලට ඇතුළත් වෙලා තියෙන ප්‍රමාදව මේ අතර ඩෙංගු රෝගයේ වැළඳුණු කුඩා දරුවන් 40 දෙනෙකු පමණ මේ වන විට කොළඹ රිච්වේ ආර්ය ළමා රෝහලේ ප්‍රතිකාර ලබන බවයි ළමා රෝග පිළිබඳ විශේෂඥ වෛද්‍ය දීපාල් පෙරේරා ප්‍රකාශ කළේ ළමා රෝගලේ අද වෙනකොට ඩෙංගු රෝගීන් 40ක් පමණ සිටිනවා රෝග ලක්ෂණ තියෙනවා නම් දවස් දෙක තුනකට වැඩි වුණ තිබුණොත් රුධිර පරීක්ෂණයක් කරගන්න එතෙන්දී සුදු රුධිරාණු වල සහ රුධිර රුධිර පට්ටිකාවල අඩුවක් තියෙනවා නම් විශේෂයෙන්ම රුධිර පට්ටිකා 150ට වගේ අඩු වෙලා තියෙනවා නම් රෝහලක් වෙත යන්න. දරුවාට ස්වභාවික දියර ආහාර විශේෂයෙන් ලබා දෙන්න රතු පාට කළු පාට ආහාර ලබා දෙන්න එපා. පැරසිටමෝල් මාත්‍රාවට පමණක් ලබා දෙන්න කලබල වෙන්න එපා. ඕනෑවට වැඩිය පැරසිටමෝල් ලබා දෙන්න ගියොත් දරුවාගේ අක්මාවට හානි වෙන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඉබියුප්‍රොෆෙන්, ඩයික්ලොෆිනැක් සෝඩියම් වගේ දේවල් දීලා උණ අඩු කරගන්න හදන්න එපා. එහෙම දුන්නොත් ලේ ගැලීම් වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඩෙන්ගු රක්තපාත උණ තත්ත්වයක් ආවොත් බැරෑරුම් වෙන්න පුළුවන්. පුළුවන්. ඩෙන්ගු කියන එක උණෙන් නවතින්නේ නැහැ. සමහර අයට රක්තපාත වුණ සහ සමහර අයට කම්පන තත්ත්වයන් වලට යන්න පුළුවන්. ඩෙන්ගු රෝගීන් වැඩි වුණොත් සංකූලතාවත් වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඒකම රෝහල් ගත වීම සහ මරණත් වැඩි වෙන්න පුළුවන්. පවතින වැසි සහිත කාලගුණ තත්ත්වයේ හමුවේ ඩෙන්ගු රෝගීන් තව දුරටත් ඉහළ යා හැකි හේයින් අවට පරිසරය පිරිසිදු කිරීම, ජලය රැඳෙන ස්ථාන ඉවත් කිරීම සිදු කරන ලෙසයි සෞඛ්‍යංශ නිරන්තරයෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ. විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන් 300ක් මේ වසර අවසානයේදී විශ්‍රාම යාමට නියමිත බව රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය පවසනවා. මේ හේතුවෙන් කොළඹින් පිට පළාත්වල විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන්ගේ හිඟයක් හටගැනීමේ අවධානමක් පවතින බවයි එම සංගමය පෙන්වා දෙන්නේ. විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන් 300ක් වසර අවසානයේදී විශ්‍රාම යාමට නියමිත බව රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය පවසනවා. මෙරට සිටින විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන් සංඛ්‍යාව 3000ක්. මේ හේතුවෙන් කොළඹින් පිට පළාත්වල විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන්ගේ හිඟයක් හටගැනීමේ අවධානමක්ද මතුව තිබෙනවා. මෙරට ලියාපදිංචි වෛද්‍යවරුන් දහසක් මෙම වර්ෂයේදී විශ්‍රාම ගන්නා පවයි රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරින්ගේ සංගමය පැවසුවේ. මේ වසරේ ජූනි මස තිස් එක්වනදාට වයස අවුරුදු හැට තුන සම්පූර්ණ වන වෛද්‍යවරුන් සහ දෙසැම්බර් මස තිස් එක්වනදාට වයස අවුරුදු හැට තුන සම්පූර්ණ වන වෛද්‍යවරුන් අධීර දෙකක් යටතේ විශ්‍රාම ගැන්වීමට නියමිතයි. මැදපෙරදිග ඔස්ට්‍රලියාව සහ බ්‍රතාන්‍ය වෙත වෛද්‍යවරුන් රැසක් පිටත්ව ගොස් ඇති බවයි රජයේ වෛද්‍ය නිලධහරින්ගේ සංගමයේ මාත්‍ය ප්‍රකාශක වෛද්‍ය චමිල් විජේසිංහ සියත අප කළ විමසීමකදී ප්‍රකාශ කළේ. ඒවසර තුළදී වෛද්‍යවරුන් දහසකට පමණ විශ්‍රාම යාම සම්බන්ධයෙන් ත්‍රණය ලැබීමට නියමිතයි. ඒ අතර විශේෂඥ වෛද්‍යවරු 300කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා. ඊටත් වඩා මේ රට තුළ තියෙන දේශපාලන ස්ථාවරත්වය, සමාජ ස්ථාවරත්වය, ආර්ථික අර්බුදය, අනාගතය ගැන තියෙන අවිනිශ්චිතතාවය, වෛද්‍යවරුන්ගේ වෘත්තීය ආරක්ෂාව, වෘත්තීය ගැටලු මේ සියල්ලත් එක්ක මේ රටේ වෛද්‍යවරු, විශේෂයෙන් මේ රටේ තරුණ වෛද්‍යවරු, නවක වෛද්‍යවරු වේගයෙන් මේ පද්ධතිය නිවත් වෙලා රටහැර යාමේ තත්ත්වයක් අපි දකිනවා. ඔවුන් පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යයනයට යොමු වෙනවා වෙනුවට අපි දකින්නේ විදේශගත වෙලා ඒ ඒ රටවල වෛද්‍ය වෘත්තිය යෙදීම සඳහා සුදුසුකම් ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය විභාග කටයුතු වලට වැඩියෙන් යොමු වෙන ආකාරයක් අපි දකිනවා. දිවයිනේ ප්‍රදේශ කිහිපයකට මිලිමීටර් 100ක්ම වූ තදවැසි ඇතිවිය හැකි බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා. එමෙන්ම දිස්ත්‍රික්ක 6කට නායම් අනතුරු ඇඟවීමද නිකුත් කිරීමටයි ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානය පියවර ගෙන ඇත්තේ. පවතින වැසි සහිත කාර්ගුණ තත්වය හේතුවෙන් දෙවයිනේ පළත් පහකට සහ දිස්ත්‍රික්ක හතරකට මිලිටර සියට වැඩි තද වැසි ඇතිවන බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා. ඒ අනුව බස්නාහිර සබරගමුව වයඹ පළත්වලත් මහනුවර නුවරඑළිය ගාල්ල සහ මාතර දිස්ත්‍රික්කවලටත් මෙලෙස වැසි ඇතිවිය හැකි බවයි එම දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළේ. බස්නාහිර සහ දකුණු වෙරළබඩ ප්‍රදේශවලත් මධ්‍යම කඳුකරේ බටහිර බෑවුම් වලත් විටින් විට පැයට කිලෝමීටර 40හත් 45හත් පමණ තද සුළං ඇතිවිය හැකි බවයි කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පෙන්වා දෙන්නේ. මේ අතර ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානය නායම් අවධානම් ඇතිවිය හැකි දිස්ත්‍රික්ක හයක් නිවේදනය කර තිබෙනවා. ඒ අනුව කොළඹ, ගාල්ල, කළුතර, කෑගල්ල සහ රත්නපුර යන දිස්ත්‍රික්ක සඳහා පළමු අදියර යටතේ අනතුරු වැඟවීම් නිකුත් කර තිබෙනවා. මාතර දිස්ත්‍රික්කය සඳහා අනතුරු වැඟවීමේ නිවේදන නිකුත් කර ඇත්තේ දෙවන අදියර යටතේ. මේ අතර අකුණු සැර හේතුවෙන් ගාල්ල උඩවැලිවිටිය ප්‍රදේශයේ නිවාස රැසකට හානි වී තිබුණා. Thank you. ශ්‍රී ලංකා නැගී එන යෝන් ක්‍රිකට් කණ්ඩායම සහ ජපන් ක්‍රිකට් කණ්ඩායම අතර දෙවන 2020 තරගය අද පැවැත්වුණා. එහිදී ලකුණු 69ක ජයක් හිමි කර ගැනීමට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම සමත් වුණා. ශ්‍රී ලංකා නැගියන යෝන් ක්‍රිකට් කණ්ඩායම සහ ජපන් ක්‍රිකට් කණ්ඩායම අතර දෙවන විසයි විස තරගය අද පැවැත්වුණා. පළමුවෙන් පන්දුවට පහර දීම සඳහා පිටියට පිවිසියේ ශ්‍රී ලංකා යෝන් නැගියන ක්‍රිකට් කණ්ඩායමයි. එහිදී නියමිත පන්දුවාර විස්ස අවසානයේ කඩළු අටක් දෙවී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ලකුණු එකසිය විසි පහක් රැස් කළා. We'll be going up against teams like Papua New Guinea who regularly feature ශ්‍ර ලංකාව වෙනුවෙන් ශෙහන් ප්‍රනාන්දු ලකුණු තිහක් ලබාගත්තේ පන්දු තිස්තුනකදී. ඉමිතිියස් ස්ලාසා ලකුණු විසි හතයි. සාහිල් ඩැස් ශ්‍ර ලංකාව වෙනුවෙන් ලකුණු විසි දෙකක් රැස් කළේ පන්දු විසි හතරකදී. Find the ball with this over. It runs out into the gully and they get a single now. පිළිතුරු ඉනිම සඳහා ක්‍රීඩා කිරීමට පිටියට පිවිසි ජපන් ක්‍රිකට් කණ්ඩායම පන්දුවාර දහසයක් අවසානයේ සියල්ලන් දැවී බ්‍රස් කරගත් ලකුණු සංඛ්‍යාව පනස් හතක්. Thick edge. ඒ අනුව දෙවන විසයි විසතරන්ගේ ජයත් ශ්‍රලංකාව තමන් සතු කර ගත්තා. There we go. That's the game. තරග පහකින් සමන්විත විසයි විස තරගාවලියේ තුන්වන තරගය ලබන දහතුන් වනදා පැවැත්වීමට නියමිතයි. ජපානය සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර මිතුදම ශක්තිමත් කිරීම සහ ජපානයේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ප්‍රවර්තනය කිරීමේ අරමුණින් යුතුවයි මෙම ක්‍රිකට් තරගාවලිය පැවැත්වෙන්නේ. පළාත් පාලන මැතිවරණය හැකි ඉක්මනින් පැවැත්විය යුතු බව පළාත් පාලන ආයතන නියෝජිතීන් පවසනවා. එසේ නොකරනවා නම් පනතට අනුව කටයුතු කර ඒ සම්බන්ධව වැඩපිළිවෙලක් ඉදිරිපත් කරන ලෙසයි ඔවුන් වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කරන්නේ. ඒ අද දඹුල්ල ප්‍රදේශයේ පැවති සාකච්ඡාවකදී එක්ක මැතිවරණය නොපවත්වන්නේ නම් පනත්වල තියෙනා වූ අනුව කටයුතු කරන්න ඕන. පනත්වල අනුව කටයුතු නොකරන්නේ නම් මැතිවරණය පවත්වන්න ඕන. මේ දෙක නැතුව වෙන දේවල් ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. මේක අපිට පේනවා ඡන්දයක් තියෙනවද නැද්ද කියන එක පිළිබඳව මේ සමස්ත රටේ පොඩි ළමයෙක් වුණත් දන්නවා මොකද්ද වර්තමාන තත්ත්වය පිළිබඳ. ඒ නිසා ඒ තත්ත්වයට ඇද දාන්න අපිට ඉඩ දෙන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. ඒකට අපි රට වටේ සියලුම බලවේග විශේෂයෙන් පළාත් පාලන ආයතනවල පක්ෂ ભેදයකින් තුරු 8000ක් 9000ක වගේ පිරිස පිරිසක් අපිට ඉන්නවා. ඉතින් මේ අය ඒකරාශි කරගෙන මේක නිවැරදි කරන තැනට අපි මේ රට පෙරලන්න ආණ්ඩු පෙරලන්න නැත්නම් වෙන දෙයක් කරන්න නෙමෙයි. අපි ඒ නිවැරදි මඟ ගන්න අපි කටයුතු කරනවා. ඒ වගේම හෙට දවසේ සුපදායි උත්තරයක් හම්බුනේ නැත අපි සාකච්ඡා කරනවා. විශේෂයෙන් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා අග්‍රාමාත්‍යතුමා ඇතුළු ආණ්ඩුකාරවරුන් සහ අදාළ විශේෂ භාර නිලධාරීන් එක්ක අපිත් එක්ක සාකච්ඡාවකට අපි ඊටම ගෞරවයෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා මේ සාකච්ඡාව අපිට ලබා දෙන්න කියලා. ඉතින් මේ සාකච්ඡාමය තීන්දුව තීරණ අනුව ඉස්සරහට යන්න තමයි අපේ බලාපොරොත්තුව තියෙන්නේ. රටේ වත්මන් තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් ඇසුණු කතා දැන්. ගෝල්ෆේ සරගලයේ රට පුරා ඊට එරෙහිව ඇතිවෙච්ච ප්‍රචණ්ඩත්වය දිහා අද ආපහු හැරලා බැලුවොත් එහෙම ඒ ප්‍රචණ්ඩත්වය සංවිධානාත්මක සැලැස්මකින් තොරව කිසිසේත් ක්‍රියාත්මක කළ නොහැකි බව ඊටාම පැහැදිලි. ඒ සියලු ක්‍රියාදාමය තුල අපිට පේන්න තියෙන්නේ 69 ලක්ෂය ජනවරම පරාජය කිරීමේ අතිදැවැන්ත කුමන්ත්‍රණයක්. මේ මහබැංකුවේ මූලික අභිප්‍රාය වැරදි. අපි මේ මහබැංකු පනතර නඩු කිව්වට පස්සේ මේ මහබැංකු පනතේ බෙල්ල කඩලා තියෙන කඳ විතරයි තියෙන්නේ. අතු විති පමණයි තියෙන්නේ. මුදු මුල කඩලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒ ඒ මුදු මුල මූලික අභිප්‍රාය ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය කියලා තියෙනවා නීති විරෝධී, සදාචාර විරෝධී කොහොම කියලා තියෙනවා. එතකොට එහෙම කියපු පනතක් මේ එක දවසෙන් කඩිමුඩිය සම්මත කරන්න බෑ. ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල තමයි නියම කරලා තියෙන්නේ. උඹලගේ අයවැය බිඳුවයි දශම හයක් කර සතයක්වත් වැඩියෙන් වෙන් කරන්න එපා කියලා ස්ථානාධාර වෙනුවේ. එහෙම කියලා අනිත් අතට ඒගොල්ලන්ගේ වාර්තාවල කියන්නේ සියලුම අවදානමට ලක්වෙන ජනයාට මේ ස්ථානාධාර දෙන්න බවයි. මේ දැන් කරන්න යන්නේ සපත්තුව අනුව කකුල කපන්නයි. කකුල අනුව සපත්තුව හදන්න නෙමෙයි. බංකොලොත් රාජ්‍යයක් බවට පත්වීමේ ප්‍රතිඵල අපි දැන් භුක්ති විඳින්මින් තියෙනවා. හැබැයි රනිල් වික්‍රමසිංහ ඇතුළු කණ්ඩායම රට තුළ මවන චිත්‍රය තමයි එදාට වඩා රට හොඳයි. රට නිකන් සුඛිත මුදිත වෙච්ච පරිසරයක් තමයි පෙන්වන්න උත්සාහ කරන්නේ. අම්මා අප්පොච්චි හැර විකුණන්න පුළුවන් හැම දෙයක්ම ඒ විකුණුම්කරණය වික්‍රමසිංහ රජය ප්‍රධාන ආර්ථික උපක්‍රමයේ බවට පත් කරමින් තියෙනවා. අපි දන්නවා මීට අවුරුදු දෙකට ඉස්සෙල්ලා මෙක්ස්වස් පර්ල් නැව ගිනි ගත්තා. පරිසරයට විශාල හානියක් වුණා. මේ වන්දිය ගන්න ආණ්ඩුව කටයුතු කරන ආකාරය අපිට සැකසහිතයි. එක පැත්තකින් කියනවා මේක ගිහිල්ලා නඩුව පරනවා සිංගප්පූරුවේ. තව පැත්තකින් පාර්ලිමේන්තුවේ අපිට විවාද දෙන්න. තව ආශ්‍රය ආරංචි වෙන ඩොලර් මිලියන 250ක පගාවක් මේකට කොමිස්සයක් ගත්තා කියලා. එනම් මේකේ මොකක් හරි රහසක් දැන් කාලෙක ඉඳලා මේ රටේ විවිධ දූෂණ වංචා පිළිබඳ නිරන්තරයෙන් කරුණු ඉදිරිපත් වෙනවා. පාර්ලිමේන්තුවේ කතා වෙනවා. හැබැයි ඒ කිසිදු දූෂණයක් වංචාවක් අල්ලස් ගැනීමක් කොමිස් ගැහිමක් පිළිබඳව ගනු ලැබූ පියවරක් නැහැ. අපේ රටේ ඉන්න වංචාකාරයෝ දූෂිතයෝ අල්ලස්කාරයෝ කප්පංකාරයෝ සියලු දෙනාම ඊටාම වාසනාවන්ත උදවිය. දැන් රටවට අපුවත් කිහිපයක් කෙටියෙන් කොළඹ අගරදගුරු වසමේ ඉපැරණිම කතෝලික විද්‍යාලය වන සාන්ත බෙනඩික් විද්‍යාලයේ ප්‍රතිසංස්කරණය කරන ලද ඓතිහාසික හෝරස්තම්භ ගොඩනැගිල්ල සිසු අයිතියට පත්කිරීම අද සිදු කෙරුණා. ඒ ද ලසාල් නිකායේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිපති ගරු අර්මන් ලස්ට්‍රෝ සහෝදරතුමා සහ ආදි බෙනඩික් රොහන්ඩ සිල්වාගේ ප්‍රධානත්වේනුයි. ඓතිහාසික උරුමය සහ පෞරාණික ගෘහ නිර්මාණ ආකෘතිය සුරකිමින් අතිනවීන ඉගනුම් පහසුකම් රැසකින් සමන්විත මෙම ගොඩනැගිල්ල ප්‍රතිසංස්කරණය කර තිබෙනවා. තුම්මුල්ල ලක්සල ආයතනයට අද දහවල් මෝටර් රථයක් කඩා වැදීමෙන් සිදු වූ අනතුරයි මේ. සනස ජෙනරල් ඉන්ශෝරන්ස් හැත්තේ හතර වන ශාකාව සහ ඉන්ශෝරන්ස් සහ සනස ලයි් එකසේ විස්ස නවතම ශාකාව පසුගියදා විවෘත කෙරුණා. ඒ බණ්ඩාරගම වටරවුම අසලදී. මෙම අවස්ථාවට සනස ප්‍රධාන පරිපාලන නිලධාරී වසන්ත පෙරේරා ඇතුළු පිරිසක් එක්ව සිටියා. ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික පුනර්ජීවනය උදෙසා පුරෝගාමී මෙහෙවරක් ඉටු කරන කොළඹ වරාය නගර ව්‍යාපෘතිය සීමා බිඳලන අසීමිත හැකියාවන් උදෙසා යන නව තේමාව එළි දැක්වීම පසුගියදා පැවැත්වුණා. එසේම එම ව්‍යාපෘතියටත් රටටත් සෙත්පතා ත්‍රයිනිකායික ප්‍රධාන සංගනායක හිමිවරුන්ගේ ආශිර්වාදය සමඟ හුණුපිටිය ගංගාරම්ම විහාරස්ථානයේ ස්වාමීන් වහන්සේලාගේ මූලිකත්වයෙන් සර්වරාත්‍රික පරිත්‍රාණ ධර්ම දේශනාවක්ද සිදු කෙරුණා. මෙරට ප්‍රථමවරට ගන්තර ආශ්‍රිතව ඉදිවෙන සීවලි මහා සෑරදුන් වහන්සේට මංගල ශීලා ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීමේ පුුණ්‍ය මහෞත්සවය ඊයේ සිදුකරුණා. ඒ බෙන්තොට ගන්තර උඩකොටුව බෝධි සමීප බීමතිත්ත රජමහා විහාරස්ථානයේදී. කොරයානු ජිනකි භික්‍ෂූන් වහන්සේ සහ කොරයානු දූත පිරිසක් ගම්පොල දොළුව ඉංගුරුවත්ත ප්‍රාථමික විද්‍යාලයේ දරුවන් සිය දෙනෙකුට පාසල් උපකරණ බෙදාදීමක් පසුගියදා සිදුකරුණා. කොරයානු ජිනකි භික්‍ෂූන් වහන්සේ සහ කොරයානු දූත පිරිස මේ සඳහා දායකත්වය ලබාදී තිබෙනවා. ප්‍රවෘත්ති අවසන් ඔබට සුභරාත්‍රයක්. දෙනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘති නැරමීමට ඉහත බටන එක කලික් කර සියත TV සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න. වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනෝ කලික් කරන්න.